аммиактын сууда ээриши силердин алдыңарда аммиак толтурулган аспап турат аммиак кадимки шартта түссүз муунткан жыты бар газ азоттун атомы аммиакта SP3 гибридизация түрүндө жайгашып бөлүнбөгөн электрондук жуптан турат ошол себептүү аммиак негиздик касиетке жана эң жогорку уюлдуулукка ээ аммиак бар идиштен чыккан кыпчыткыч менен кыпчылган желим түтүкчөнү фенолфталиин индикатору кошулган суунун кристаллизаторуна салып желим түтүкчөнү суунун ичинен кайчы менен кесебиз аммиактын молекуласы сууда суутектик байланышты оңой пайда кыла алат аммиак сууда ылдам ээрип баштады аммиак сууда ээригенде колбадагы басым төмөндөйт сырттагы абадагы басымдын негизинде суу колбага өтөт жыйырма градус цельсий бир көлөм сууда болжол менен жети жүз көлөмдөгү аммиак ээрийт аммиак сууда ээрип эритмеде гидроксид иондору пайда болот фенолфталиин индикаторунун мала кызгылт түскө өзгөрүүсү жегич чөйрөнүн пайда болгондугун далилдейт